валялись кое-какие камни. Решил на кучу малу бросить. Ну, это кварц Южакова с мусковитом. А этот камень большущий. Можно, конечно, располовинить, может там что-то есть. Но это когда время будет. Пока добавим. Это черный мрамор месторождение Вершина. Это не знаю, что Малышева. Опять же, пигматит с московитом. Ижакова. А вот это другой. Это тоже... А, это ага, кварц, он пигматит. Видно. С мусковитом. Это коптелефонка. Адуй. Ну, это небольшая щеточка. Скопи гема октябрьская. Гранатик в копи Копь гранатовая Костоусова. Это оттуда же. Так, не шевелиться. Ну, тоже мусковит такими красивыми пачками. Мне очень нравится. А здесь вот гранатик сидит, сидел. Тоже кот гранатовая. Еще раз. Кот гема, кварцевая щетка. Халцедон. Ну, это пигматит. Пигматит характерный, он биотит. Это кубь занора Южакова. лежит. Это, по-моему, офиокальцит. Откуда, не знаю даже. Копгема, кварцевая щетка. Еще одна. Оттуда же пигматит. Кварцы кварц. Да, актинолит асбест там это Горбуновская. Кубгема. Южакова. Пигматит с мусковитом. еще раз, как гранатовая. Вот так вот, если расколоть, скорее всего, там в кварце еще есть. Но эксперименты это уже потом будем делать. Мусковит. Ну, красота какая. А это что там? Дымчак, что ли? Ну-ка, пока его отложим. Медно-рудианская. Хризакола. Ну, в общем, медная зелень. Это шпат. шпат, шпат, шпат, шпат. О, вот она. Видите, блестючий какой-то занорный шпат. Именно вот этим вот своим шероховатостью в сторону занора. Это другая сторона. А это что? Да, интересно, конечно, копии. Гранатовые могут быть гранаты. Ну, видите, отпечатки какие. Больше сантиметра даже. Ну, это яшма глинская. дерево вже, Вау. это... Ну, это уже история, наверное. Кварц рубашки, альбит, копь зиха, октябрьская. Все там засыпано. Отложу его. крокоид. Первомайско-зверевское месторождение. Ну, это прошлогодний сбор. А нынешний не этот. Вот так вот. О! Халцедон. Чижакова. Вот тоже халцедон Южаковский. Не понял. Вроде как медная зелень. Вообще непонятно. Ooh гадость какая. Тоже хапсидон Вау. Крокоид. Крокоидовая побежалость. Первомайско-зверевское месторождение. Тоже кварц ракоид. Непонятно. Непонятно. Не сказал бы, что это первомайская зверевская скорее Барские ямы, но опять же не уверен. Пегматит Кобзанора. от кварц. Куб гранатовая. Ну, вот в кварце сидят гранатики. Мелкие. Они симпатичные, прозрачные. Вот видите, вот он. В кварце прямо. Южакова. Крокоид. Первомайская, Зверевская. А зелененькая это, видимо, вакеленит. Ну, из той же оперы. Нравится мне, когда вот так вот поблескивает. Здесь это. Шпатик шпат. Ясно откуда. Вот видите, сколько с гранатовой-то копий. Тут гема. Интересно. Образец отложу. Тоже халцедон. Яшма. Халцедон. Так называемый икряной камень. Вот ну, он каких цветов бывает. Вот такой голубоватый и коричневый. Меднорудянская. Код гема. Первомайская, Зверевская, Кракаид. Но ну, вы уже поняли что-то, что тут есть. Тоже, тоже, тоже, тоже. Оттуда же. ж техноген. Техноген, рода какая-то что -то. Это Малышева следит, не вижу берил. Может и есть Интересный какой шпатик. мусковит, матите. Вау. Чего себе играет как. Ну вот интересно этот пигматит. Скопі занора і Жикова. Резірує так. Ну, это халцедончики. Крокоид. Это все крокоид, а тут вот, вот зелень какая-то. Вакеленит, наверное, Понятно. Это кварц. Это мрамор. Плашка мрамора. Не знаю, откуда она прискакала, но не наш, не местный. Оба-на. Вот так вот старье разбираешь, разбираешь. Уже и жилы-то нет. Завалено. А образец найдешь. Это убит. Дровит увит. Жила дровит увитовая липовка. Еще что-то там. Ну, хризоберила не видно. А может и есть где-то тут. крокоид. Вот еще одна пляшечка. Когда надо было, тогда не знал, что здесь есть. Это все из той же оперы. фекальцит. Это медный купорос. Сверху отмоет его. Ну даже. Ну, это корунд. Потание на горы. Отложу его. Ну, вот это кварц барских ям, это ясно. Это ясно. Крокоита там не видно только. Перелив шайтанский. Кварчик какой. Вот такие халцедончики. шпат тоже из анального кармана. Кварц пигматит. Ну, это Горбановская, где налитый асбест вот в этом Кварчуга. А это шерлы здесь. Липовские. Шпат розовый. здесь вот актинолит асбест видно на кварце. Отложу. Перелифт. Вон какой шарм шпати рассыпчатый. Что там? Кварц. Угу. Там такая штука получилась. Это что-то малахитовое. А может агилит, Но ну, медно руденская так далее.